Я направляюсь на передовую линию. Солдат мне напоминает, что надо пригибаться. Работают снайпера бандитов. Зенитная установка продолжает обрабатывать высотки за частным сектором. Нам сейчас это на руку. Навряд ли снайпер высунется, чтобы подстрелить нас. Баки справа тоже скрывают нас от снайперов и осколков мин, если боевики начнут обстрел площади. Сильно изматывает жара. Большая потеря влаги выматывает сильнее перебежек. Зенитка отстрелялась и уходит с огневой позиции. Снова выходит танк и бьет по позициям террористов. С левого фланга работает БМП, прижимая к земле боевиков. Эта площадка простреливается снайперами, минометами и пулеметами боевиков. Но если огонь ослабнет, то по нам сразу же начнут стрелять. Вперед, вперед. Давай да еще немножко вперед. Наблюдатели обнаружили новую позицию боевиков, и танкистам дано задание подавить эту огневую точку. Справа к автобусу подходи, ствол левее. Хватит, хватит. Т-55, отработав свои цели, отходит с позиции. Сейчас на огневой рубеж должна будет выйти БМП-2. Вперед, вперед, хватит! Здание слева!» Здание слева. Будешь готов – бей. Один точный выстрел и огневая точка боевиков уничтожена. Снова вступает в бой зенитка. С правого фланга начинают движение два танка. Их задача разбить позиции боевиков во дворе школы. Первый танк, как только выходит из-за прикрытия здания, бьет по строениям, занятым боевиками. Надо уничтожить три позиции боевиков. Три укрепленных позиции, которые я тебе показывал. Там есть еще несколько. Их тоже надо уничтожить. С левого фланга позиции боевиков продолжает обстреливать БМП-2. Все, правее, правее, отлично. На уничтожение вновь обнаруженной позиции подходит танк Т-72. Для уточнения цели командир экипажа идет непосредственно на огневую позицию. Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.